w monitoringu open source'owe i domowe e, Jest dużo takich narzędzi e, płatnych od PKPN e, na przykład, ale Zabbix i Nagus są dwoma narzędziami, które można za daną obok wykorzystywać komercyjnie, na, niezależnie jaką skalę. I, pierwszy Jeszcze parę słów. Osobiście pracuję jako administrator w grupie HQ firma, która dostarcza oprogramowanie na e, rynku SaaS, software as a service, e, dokładnie mówiąc w dziedzinie online marketingu. E, to dostałem w okazji krótka informacja, szukamy akurat administratorów do pracy, także jeśli ktoś z Was z Windows-ami, bądź Windows-ami również i chciałby wstąpić do firmy, która rozwija się bardzo dynamicznie, jest międzynarodowa, i sprawdzić naprawdę ciekawe przesłania, to, to e, zapraszam. E, jeżeli chodzi o Zawixa, to mamy go podróżnego w grupie, mamy go na 150 serwerach, mamy Linusy, Windowsy, e, Java, również maszyny bezagentowe, czyli na przykład urządzenia sieciowe, jak Switcher, Firewall tak, i Jeżeli chodzi o reklamę, taki przykład z życia. E, Jak wygląda wypowiedź dzień pracy administratora, e, który powiedzmy nie ma żadnego narzędzia, które pozwala na monitorowanie jego własnej infrastruktury e, serwerowej? Czy na bieram coś odbiera? Tak, niestety, no, tak też. W gruncie rzeczy zawsze zaczyna się od tego, że klient zgłasza nam problemy. Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w naszym środowisku, ponieważ mamy samorząd sobie udziała, samorząd umieszcza współpracę, przychodzi do nas z pretensjami, że jego strona działa wolno, albo nie może się połączyć do jakiejś usługi, którą dostarczamy, czy to serwer FTP, czy strona www. Tudzież wyskakuje jakiś błąd, e, logowanie nie działa, maile na przykład nie wychodzą od klientów i tak dalej, i tak dalej. E, wiąże się to z paroma e, wyzwaniami. Przede wszystkim e, w takiej sytuacji, jeżeli nie mamy e, automatycznego monitoringu, wszystko tak naprawdę musimy sprawdzać ręcznie. Musimy reagować się na serwery, które podejrzewamy, że mogą być związane z daną awarią i sprawdzać każdy możliwy scenariusz. Czy to na przykład, jeżeli chodzi o wolne działanie strony, czy na przykład problemem jest obciążenie dysku, czy na przykład procesor też ram tak tak Możliwości jest bardzo wiele. Im większe jest nasze środowisko, im bardziej są skomplikowane, tym tak naprawdę staje się to coraz trudniejsze. Kolejne wyzwanie to klient zgłasza nam problem, e, a nie my sami e, zauważamy go, zanim klient nawet w ogóle zauważy. Na to awaria może mieć miejsce o trzeciej na ranem to jeżeli to jest prosta aplikacja, to sklep internetowy, będzie jakaś zwykła strona, to raczej mało kto ją zauważy. Ale dobrze by było ją naprawić zanim nie rano do stanu, czy do pracy, zrobić też newsy e, i zapobiec e, to jest zanim będzie praktycznie nic. Kolejne wyzwanie. Jeżeli nie mamy systemu, który automatycznie zbiera nam dane, to nie mamy też historii. Nie jesteśmy w stanie porównać, czy na przykład lot na serwerze w wysokości 20, to jest dużo czy mało. Jeżeli mamy jakiś serwer, mówiąc przychodzimy na przykład do pracy, e, pracujemy tam pół tygodnia, ten serwer, który ma 20, to nie wiemy, czy to jest normalne, czy nienormalne, czy tam czy na powinno, powinno się tak zachowywać, czy nie. Mając historię możemy zobaczyć, możemy ustawić sobie e, powiadomienia, że jeżeli log na tym serwerze skoczy na przykład e, normalnie wartości pomiędzy 5 na 20, to znaczy, że to jest jakiś, jakiś problem. No i kolejny problem administrator jest w gruncie rzeczy ślepy. Jeżeli ma środowisko, które składa się z 5, 10, może 15 serwerów, to nie jest duży problem, bo jest w stanie napisać jakieś skrypty, które no, ułatwiają mu pracę. A jeżeli już mówimy o środowisku kilkudziesięciu, kilkuset serwerów, no to w gruncie rzeczy potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które nam poglądowo nakreśli, jak wygląda sytuacja w naszej sieci, e, jak, jak jest obciążenie na bazie danych, ile na przykład się zapytań itd. Tak itd. Tak jeżeli tego nie mamy, no to nie wiemy, co się dzieje. No i w tym miejscu pojawia się zapis. Co e, tak którym wstępu dla osoby, która nie miała wcześniej e, żadnego do czynienia z monitoringiem. E, tak, na, na te konkretne przykłady może pomóc zapis, również może pomóc nawias. Czym się różnią ogólnie te dwa narzędzia, opowiem za chwilę. Generalnie, jeżeli chodzi o te konkretne problemy, to nawias potrafi rozwiązać równie dobrze co zapis. Z tym, że te dwa narzędzia są po prostu dość konkurencyjne, działają troszkę inaczej czy bardziej do, do Waszego środowiska nam się zamknąć, czy nagle, to tak sobie sami odpowiedzieć. Ja postaram się, od razu, od razu chciałbym powiedzieć za czasu, że nie będę jakoś bardzo zapalał za miksa, nie będę próbował robić tutaj Claymora ani żadnych takich. Po prostu pokażę Wam jak standard działa, sami zdecydujecie czy jest lepszy czy gorszy od Zenixa. Ja mogę tylko po prostu powiedzieć jak u nas mam to wdrożone i jakie mam też problemy z tym, bo nie, nie będziemy ukrywać, nie będziemy się opamiętać, że Zenix też rozwiązaniem idealnym nie jest tego. Tak? tyle tytułem wstępu. O samym projekcie. E, jak już wspomniałem wcześniej, jest to system monitoringu. E, co jest ważne, jest to system monitoringu klasy korporacyjnej, czyli samo narzędzie out of the box jest gotowe do wdrożenia zarówno na, małe, na małej infrastrukturze kilku, kilkunastu serwerów, jak również posiada już gotowe narzędzia i dodatki, e, które pozwalają wdrożyć go na naprawdę dużej, na dużą skalę to nie musi się ograniczać do tylko jednego data center, gdzie mamy komunikację polami między serwerami, ale to może być tak naprawdę nawet monitoring na całym świecie. Możemy mieć data center w Stanach, możemy mieć data center w Australii. sami posiadam mechanizmy, które pozwalają wyeliminować e, różnego rodzaju czy potknięcia, przeszkody na, na takim dystansie, czy na przykład straty. E, w pakietach i potrafi, można go wystosować w ten sposób, że tak naprawdę nie liczy się już wtedy odległość. Oczywiście jeżeli mamy możliwość monitorowania wszystkiego lokalnie w sieci no to lepiej, bo możemy monitorować dużo częściej. Ale w gruncie rzeczy nadaje się to na dowolną skalę. E, sama aplikacja jest dostępna na wiele e, systemów operacyjnych. Główne no to oczywiście Windows, Linux i Mac, ale można też bez problemu znaleźć gotowe, preinstalowane paczki na E, wykontowane na BBSD, e, na Solarisa, także e, wsparcie dla różnych platform jest naprawdę ogromne. Jego główne zadanie monitoring usług, serwerów i sprzętu sieciowego. Usług i serwerów w gruncie rzeczy to można powiązać ze sobą. Sprzęt sieciowy chodzi o to, że nie ma żadnego problemu, jeżeli mamy na przykład maszynę typu Linux, na której możemy odpalić różne polecenia, które nam zgłoszą na przykład użycie spelu w danej chwili, ale na szczęście sieciowym sprawa nie wygląda już tak prosto, ponieważ tam nie mamy możliwości zainstalowania żadnego agenta. Mam, mamy z kolei możliwość skorzystania z czegoś takiego, co się nazywa SNMP, czyli odpytujemy bezpośrednio po sieci bez użycia żadnego zainstalowanego agenta o dane y, z danej maszyny. Także w gruncie rzeczy z, y, tych mechanizmów jest też sporo, tak samo na przykład Java można monitorować bez użycia żadnego agenta, po Linux e, i jeszcze kilka innych takich wydatków jest. Także naprawdę jest tutaj spore pole do popisu dla Zapixa. E, kolejna e, kwestia jest open source i e, open source oraz free. To, że jest open source niekoniecznie znaczy jest darmowe, ale w tym przypadku jest i kod źródłowy dostępny dla każdego do dowolnego modyfikowania oraz licencja pozwala na użycie w jakichkolwiek e, warunkach. Więc tak, wracając do tych problemów. Jeżeli chodzi o ręczne sprawdzanie, Zamysł rozwiązuje ten problem odzywania w ten sposób, że chodzi o specyficznego zbierania danych, na przykład co 30 sekund. Zbieramy informacje o użyciu CPU czy zajętości dysku co 30 sekund i przechowujemy te dane po prostu w bazie danych. Przykładamy na przykład do obciążenie CPU, czas czytywania na przykład strony. Możemy co 30 sekund sprawdzać jak szybko czytuje się na strona, jakie są opóźnienia, wysyłać co trudno dokładnie na wykresach itd status usługi, czy na przykład usługa MySQL jest uruchomiona, czy nie i wszystko inne tak naprawdę przyjdzie Wam do głowy. E, Zabbix posiada wiele rzeczy budowanych, e, posiada wiele kluczy, które pozwalają Wam na odpytanie na przykład takich prostych rzeczy jak użycie CPU, ale e, można bez problemu definiować własne klucze, czyli jeżeli jesteście w stanie, w stanie pomyśleć o jakimś poleceniu w konsoli, które zwraca Wam jakąś wartość, prostu napisać prosty, jednolinkowy skrypt, który Wam pozwoli takie rzeczy rzucać od razu do zapisu. To jest bardzo proste, e, nie wymaga umiejętności kodowania w jakichś specjalnych e, technologiach, Rabi czy tym podobne. Wszystko tak naprawdę e, bazuje na podstawowym szefie. Kolejne wyzwanie, jest zwłaszcza problem. Automatyczne powiadomienia w przypadku awarii. Może to być e-mail, może to być SMS, może to być telefon. E, jest dostępnych wiele pluginów dla różnych platform, to tak samo może być wiadomość na Skype, to może być wiadomość przez Wapera, media jest dowolne. Przykładem e, tak, takiej na przykład sytuacji, jeżeli e, dajmy na to o godzinie trzeciej nad ranem wyłącza nam się baza danych, to brak pamięci czy cokolwiek innego, w pierwszej kolejności wykonuje się na przykład telefon do administratora. Jeżeli administrator, dajmy na to, pobił albo z, z jakiejś innej przyczyny nie jest w stanie odebrać telefonu obrazu, to mamy możliwość eskalacji tudzież ponawiania takich no Czyli to nie jest prosty skrypt, który się pokonuje w przypadku awarii, ale tak długo jak ale, y, alarm, znajduje się y, w systemie i nie jest zatwierdzony, że ktoś już nad nim pracuje, to możemy definiować, co się będzie działo z upływem czasu. No i na przykład można ponawiać telefon i wysłać SMS do 3 minuty. Jeżeli przez 10 minut administrator dalej się nie obudził i dalej nie odpowiada, można dzwonić dalej. Można powiadomić szefa, można mu wysłać informację, że administrator nie będzie dopełnia swoich obowiązków i na przykład to, to bardziej negatywny scenariusz, ale bardziej pozytywne można powiadomić support, czyli e, wsparcie e, dla klientów już wie, że coś się dzieje, a administratorzy nie są w stanie tego naprawić, więc bardzo możliwe, że z biegiem czasu klienci zaczną nadsyłać pikety, że coś, coś, jest, coś, coś nie działa. Także ten mechanizm eskalacji bardzo fajnie tutaj można w dowolny sposób dostosować pod siebie, do swojego środowiska. Historia, jaki jest problem z historią? E, w zamiksie bardzo łatwo to widać na wszelkiego rodzaju wykresach. E, tutaj taka notka e, porównawcza do Nagiosa. Oczywiście też pozwala myślę, że na ten wykresach, z tym, że zapis ma tą bardzo ważną zaletę, że większy, praktycznie wszystkie te y, informacje, o których nie są dostępne out of the box, w paczce, którą można ściągnąć ze strony projektu. Nie trzeba się bawić do instalowanie różnego rodzaju pluginów, nie trzeba się martwić o kompatybilność z naszą dorową aplikacją do monitorowania. To wszystko jest utrzymywane przez tych samych deweloperów, rozwijane w tych samych standardach i w gruncie rzeczy, jeżeli mamy naprawdę specyficznego środowiska, to nawet nie musimy się bawić do instalowania żadnych dodatków ani pluginów. To, co Zach sam oferuje od razu w yy, Adobe OS jest dla 90 paru procent zupełności wystarczające. Przykładem jest właśnie są generowanie wykresów. Możemy, możemy generować wykresy pojedyncze, możemy wykresy umieszczać na zbiorach wykresów, czyli zamiast przeklikiwać się przez kolejny wykres, czy to CPU, czy to dysku, możemy zbudować sobie E, na każdego serwera albo grupy serwerów taki ładny e, zbiór wykresów i w gruncie rzeczy chodzimy tylko na jedną stronę i widzimy wszystkie najważniejsze dla nas informacje. No bo z doświadczenia wiemy, że jeżeli strona działa wolno, to to może być jedno z dziesięciu na przykład yy, przypadków, tak? Więc chodzimy tylko na taką jedną stronę i wizualnie widzimy, że na przykład w którymś miejscu, w którymś miejscu kolejka nienaturalnie idzie na przykład do góry. To może być kolejka mail, tudzież obciążenie powojennym. Jeżeli nie pasują nam wykresy, możemy oczywiście bazować tylko i wyłącznie na surowych danych. Te dane tak naprawdę możemy pobierać albo bezpośrednio z bazy danych, gdzie jest trzymana historia z tych albo możemy się do po API. Jest to o tyle fajne, że e, odwołując się po API możemy te dane reprezentować gdziekolwiek indziej na stronie. Czyli na przykład jeżeli chcemy mieć SLA, faktyczne SLA, jakie mają nasze serwery, gdzieś umieszczone na stronie naszej firmy, możemy po API po prostu pobierać tą wartość i w zależności od tego, jak to Excela w danej chwili jest, to ta wartość automatycznie będzie się zmieniać. Albo na przykład my mamy taką bardzo prostą e, u nas w biurze aplikację e, e, zrobioną opartą na Arduino, która zbiera dane, ile osób jest faktycznie w biurze. I, ta, i te dane są wyświetlane bezpośrednio od razu na stronie. W momencie, jak ktoś przychodzi do biura, czekinuje się za pomocą czytnika karty RFID i momentalnie na stronie mamy te informacje to tak, prosty, prosty przykład. I ostatni problem. E, problem światowego administratora rozwiązujemy w ten sposób, że mamy dostępny dość rozbudowany dashboard. Możemy go sobie w dowolny sposób układać. Możemy definiować filtry, czy na przykład część serwerów nas nie obchodzi, albo na przykład y, możemy sobie włączać powiadomienia dźwiękowe. Generalnie dużych już naprawdę dużych firmach, gdzie nie można sobie pozwolić nawet na 3-minutowe opóźnienie w naprawieniu awarii, e, są dedykowane osoby, które bez, cały czas, 24 na dobę, e, siedzą i gapią się w właśnie mają taki dashboard. No w gruncie rzeczy, jeżeli zobaczą, że pojawi się na przykład jakiś trigger, który ma dość duże znaczenie, czyli na przykład wizualnie widać go, że to jest e, otaczone kolorem czerwonym, od razu mogą na przykład na to zareagować. Czyli mamy w czasie rzeczywistym podgląd na to, jak pracuje, jak funkcjonuje nasze środowisko. I kolejny jeszcze przykład e, funkcji w zabicie, która pomaga e, wizualizować problem w czasie rzeczywistym. Możemy budować sobie mapy. E, te mapy mogą się dowolnie zmieniać. Możemy definiować, że w przypadku na przykład błędu w połączeniach między dostawcą naszego internetu serwerowni, a na przykład e, routerem brzegowym, jeżeli tutaj na przykład coś się popsuje, bo jest strata na przykład na pakietach, to ta linia automatycznie znika i pojawia się jakaś zapasowa, czyli wizualizujemy to, co się faktycznie dzieje w naszym środowisku, wizualizujemy przepięcie między na przykład yy, routerami. No i w gruncie rzeczy tych funkcji jest dużo, dużo więcej, nie byłbym w stanie tutaj wszystkich wymienić. Z bardziej ciekawych E, możemy automatyzować rejestrację agentów, czyli jeżeli na przykład nasze środowisko jest oparte na cloudach, które pojawiają się i znikają, e, to możemy automatycznie dodawać je do monitoringu. One w momencie jak będą się uruchamiać, będą automatycznie się rejestrować i automatycznie będą się pojawiały z nich dane na dashboardzie. To dotyczy serweru, to dotyczy też dysków, dotyczy tak naprawdę czegokolwiek, ponieważ możemy napisać własny skrypt, który nam na przykład, no nie wiem, E, wykrywa bazę danych MySQL i wykrywa jakie są w nim tabele i sprawdza ile rekordów jest każdy z tych tabel. Prosty Albo na przykład wykrywa jakie foldery mamy w danej ścieżce i cyklicznie sprawdza rozmiar tych folderów. Czyli automatyzujemy, jeżeli coś się pojawia automatycznie i nie mamy na to wpływu większego, to tutaj ta funkcjonalność będzie nam naprawdę pomocna. E, mamy też możliwość e, wygenerowania prostych raportów E, jeżeli mamy duże środowisko, to fajnie by było mieć też pogląd na to, jakie ogólnie maszyny na przykład mamy w tym środowisku i możemy wygenerować sobie, pogrupować na przykład po, po architekturze, tudzież po procesorze, po ilości pamięci RAMu, wchodzimy w proste raporty, widzimy, że mamy na przykład 90% naszych serwerów ma takie procesory, a 10 ma takie. Albo na przykład e, na 90% serwerów mamy aplikacje w takiej wersji, a na 10 już w innej. Więc możemy w prosty sposób mieć pogląd na to, co jest na naszych serwerach i, yy, i móc to w, w pewnym stopniu też standaryzować tak. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy też dostępne od razu statystyki dostępności, czyli SLA, coś co jest bardzo ważne z punktu widzenia biznesu. E, nie musimy tego przeliczać sami, nie musimy w Excela zapisywać awarii, możemy po prostu wejść sobie w raporty i zobaczyć, jakie, jakie jest faktyczne nasze SLA w danym momencie. Jeżeli widzimy, że przekroczyło tą dopuszczalną wartość, którą gwarantujemy klientom, no to musimy coś zacząć kombinować. I mam teraz krótkie demo do pokazania też. E, I będzie to demo live, ponieważ nie jestem fanem takich dem, zawsze się podczas nich coś psuje. Także pokażę po prostu na krótkim nagraniu, jak nie wiem, co się tak. E, Ewa wygląda po zalogowaniu. Mamy e, listę ostatnio pojawiania się problemów. To e, no, niekoniecznie muszą być problemy, bo mogą być tak naprawdę tylko informacje dla nas. Tak samo na przykład e, informacją może być, że ETC Paskuda zmieniło się na takim serwerze. E, I to nie jest koniecznie, to jest, to koniecznie jest problem, ale to może być sygnał, że to nie jest na przykład nasza akcja. Można przynosić taką politykę że jeżeli na przykład ETC się zmienia, to administrator, który na przykład spowodował tą zmianę, musi się zalogować w interfejsu i zaznaczyć, że to on dokonał zmianę. Jeżeli nikt przez pół godziny na przykład tego nie zaznaczy, to wtedy trzeba popytać. Jeżeli nikt za miejsca nie przeznaczy to on, to może być ślad na to, że też na pomocy na przykład systemu. To, to są takie sytuacje, w których mechanizmy zabezpieczające mogą nie pomóc, a po prostu im więcej kapitalnych zbieramy i im więcej przyglądamy, tym, tym większe prawdopodobieństwo, że możemy wykryć na przykład nieautoryzowane wejście do naszej Oczywiście możemy na przykład sobie też ułatwić pracę, dodając sobie różne skróty i tak dalej. Teraz to jest w gruncie rzeczy taki jak te nasze panel startowe. E, dalej możemy wejść w bezpośredni podgląd ostatnio zebranych danych. Wybieramy sobie na przykład serwer, który chcemy sprawdzić. Mamy pogrupowanie po aplikacjach, na przykład baza danych, tudzież e, system plików. Wybieramy sobie na przykład, to też jest fajna funkcja, która została dodana co 2.4, wybieramy sobie dowolny element na przykład tutaj wybrałem trzy dotyczące CPU i automatycznie generuje nam się z nich wykres. Nie musimy wcześniej jakby wyklikiwać tych wykresów, możemy bezpośrednio wejść w surowe dane i zaznaczyć, które konkretnie nas interesują i na tej podstawie e, na tej podstawie zbudować e, sobie wykres. Mamy też jeżeli chodzi o historię, Mamy no, też bardzo wygodny suwak, po prostu przesuwamy na jaki okres czasu chcemy zobaczyć te wartości. Domyślnie jest to ostatnia godzina, to może być ostatnia doba, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok. Możemy ustawić dla dowolnej wartości, ile czasu ona ma być przechowywana. I jeszcze dodatkowo, żeby zaoszczędzić miejsce, możemy ustalić, że zbierane dane po pół minuty mają być przechowywane co tydzień, przez tydzień, a po tygodniu mają być przechowywane przez rok, ale z z, z, z zeraniem średniej z ostatniej godziny. To bardzo pomaga, w, jeżeli chodzi o zarządzenie miejsca, ponieważ jeżeli mamy już dużo tych serwerów i dużo tych danych zbieramy, to w gruncie rzeczy nasze bazy danych będą rosły do naprawdę dużych rozmiarów, a bazą danych w MySQL, która ma po 200-300 GB, nie zarządza się tak łatwo, e, więc e, to się, to się, to się szczególnie tutaj przydaje. Idąc dalej, mamy pogląd na historię ostatnich wydarzeń. Wiemy na przykład, że coś się stało, ale tego już nie ma, e, więc mamy wgląd w historię. Tak samo możemy sobie zaznaczyć film, na jaki serwer chcemy no zobaczyć tą historię i jakiego przedziału czasowego. E, możemy sobie definiować wcześniej już jakieś nasze ulubione grafy, czyli na przykład wiemy, że użycie CPU to dla nas jest w gruncie rzeczy najważniejszy load i na przykład CPU, utylizacja e, CPU, więc te dwie wartości rzucamy sobie na przykład na jeden wykres. Te wykresy automatycznie generują się dla każdego serwera, jaki jest monitoringu. Także po prostu wybieramy sobie z listy już dodanych kostów. No i tutaj mamy jako przykład zbiór tych wykresów czyli wrzucamy sobie na przykład wszystko, co dotyczy bezpośrednio e, hardware'u, e, czyli na przykład dysk CPU na jeden wykres, a wszystko, co dotyczy już samej aplikacji, czyli na przykład baza danych, Apache na inny wykres. To możemy wrzucić wszystko na jeden, to, to już jak to, jak to Też fajna rzecz, na początku duża, się okazuje do przydatna. Jeżeli poruszamy się po interfejsie i nie mamy bezpośredniego e, podglądu na dashboard, pod prawym górnym rogu pojawia nam się zwykły pop-up, e, który informuje o ostatnich wydarzeniach. jest przydatne, jeżeli jak aplikujemy na przykład jakąś akcję albo budujemy jakiś I tutaj mamy podgląd już na mapy, czyli widzimy jak wygląda nasza mapa sieci. To rzecz jasna trochę trwa, nam się dość to wyplika, bo dodawanie do mapy na razie jeszcze nie jest funkcją automatyczną, aczkolwiek warto to zrobić, ponieważ takie mapy są raz, że dość imponujące, jeżeli chodzi o duże środowisko, a dwa, że są bardzo pomocne przy wdrażaniu nowych osób, czy to na stanowisku administratorów, czy może na prezentacjach, na przykład szef firmy chce pokazać klientom, jak, duży, jak dużą mamy infrastrukturę, to też fajnie wygląda. Czy na Troszkę technicznie, e, jak ogólnie działa sam, sam Zavis? E, architektura klient serwer bardzo prosta. E, mamy serwer Zavisa 1, uruchomiony jest jako aplikacja, obsługuje na jednym porcie, na, na samym gdzieś na jednym serwerze robimy na niego bazę danych, a do niego wpinają się klienci. Klientem na przykład może być Windows, Linux, cokolwiek. E, a zamilcz serwer odczytuje się tego klienta na przykład co 30 sekund o daną wartość. To generalnie można też ustawić dwojako. E, to może być e, komunikacja pasywna, czyli taka, że przepraszam, to może, być, komunikacja aktywna, czyli zabić serwer aktywnie odkupuje co 30 sekund daną wartość, a to może być też komunikacja pasywna, czyli klient sam wie, że musi co 30 sekund się odmeldować z jakąś wartością. To się przydaje szczególnie w takich sytuacjach, kiedy klient nie ma publicznego adresu IP, który jest schowany za jakimś NATem bądź firewallem i nie ma możliwości e, podłączyć go bezpośrednio do serwera. Więc e, w takiej sytuacji po prostu klient e, pobiera sobie na przykład co 5 minut, to też musimy ustawić listę rzeczy do sprawdzania cyklicznie i mm, z tego wie, że co 30 sekund ma na przykład wysłać informację o swoim życiu CPU. E, inny też przykład to może być tylko serwer, a urządzenie, które monitorujemy nie musi mieć koniecznie agenta. Na przykład to może być strona www. Zamiast domyślnie ma e, dodane, e, dodane narzędzie do monitoringu www. Proste narzędzie typu full w zasadzie, e, które, do którego możemy przekazać parametry takie jak na przykład użytkownik, hasło. On może symulować nam w stronie i na przykład logować się do aplikacji, pobierać coś, klikać na przykład dodaj do koszyka i to wszystko opakowujemy w jeden scenariusz i y, sprawdzamy, jaki jest y, całkowity na przykład czas wykonania takiej operacji. Wiemy, że nie powinno to przekraczać 2-3 sekund. Jeżeli nagle wzrośnie to na przykład do 15, no to wiemy, że coś złego dzieje się ze stroną. Przykładem na przykład może być też taki scenariusz, że mamy na naszej stronie skrypt zewnętrzny, przykład Google Analytics i nasza strona, nasze serwery funkcjonują poprawnie, ale Google Analytics powoduje, że y, przez to, że oni mają jakiś problem u siebie, to nasza strona zaczytuje się wolno razem z nią, bo nie mamy tego jakoś asynchronicznie rozwiązane, tylko cała strona zaczytuje się liniowo i przez ten właśnie skrypt zewnętrzny nasza strona nie chce się czytać w ogóle, albo zatrzymuje się w pewnym momencie. Takie coś też właśnie taki monitoring potrafi wykryć bo on porusza się po stronie, chce całą stronę pobrać i dopiero w momencie, jak całą stronę pobierze, to y, zaznacza, jaki był na przykład czas y, pobrania, albo może też sprawdzać status, czyli jeżeli serwer odpowie na na przykład podanie set, a nie, a nie 200 HTTP, no to oznacza, że wystąpił jakiś błąd. Dalej. E, sam backend, czyli serwer i klient są napisane w języku C, czyli to jest prosta aplikacja prekompilowana. GUI e, jest e, w PHP i HTML-u. E, w wersji Zawixa 3.0 to będzie responsywny styl oparty na HTML 5, także na razie ten, ten dashboard, gdzie się on jest dość statyczny, nie jest jakoś mobile friendly, ale w nowej wersji serwisa to już będzie dostępna na tablecie, na, e, na telefonie, będzie się wyświetlało bardzo ładnie. E, jeżeli chodzi o store, czyli przechowywanie danych historycznych, e, to może być baza danych, to może być baza NoSQL-owa, to może być tak naprawdę którakolwiek z baz, która przechowuje dane w, w jakiejś postaci. Tam jest lista tych aplikacji dość długa, ja tutaj wymieniłem 30 MySQL Postgres, to no i przechodząc już do podsumowania. Czym jest zapis dla administratora? Jest to tak narzędzie gotowe out of the box. Wygodne zarządzanie i podgląd przez To są zdecydowanie jego zalety, ponieważ e, w Nagrosie, o ile się dobrze też jest możliwość wydania zainstalowania dodatku, który pozwala Wam wyklikać możliwość przez przeglądarkę, ale bez tego konfiguruje się w plikach konfiguracyjnych. W Zawixie obrazu jest to dostępne przez, e, przez panel. Czyli możemy wyklikać dokładnie, co chcemy tak naprawdę monitorować. Jest multum dodatkowych funkcji rozwijanych przez jego twórców. E, to jest dość istotne, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, e, jeżeli mamy wszystko od tego samego producenta, nie martwimy się o kompatybilność. Nowa wersja Zabixa, aktualizacja wychodzi dopiero wtedy, jak wszystkie te dodatki, czy to sprawdzanie strony www, czy to Discovery, są kompatybilne już z tymi zmianami, które weszły. Nie musimy się martwić o to, że coś nam się na przykład posypie. I coś, co też się bardzo przydaje, mamy rozbudowany mechanizm powiadomień i eskalacji. E, tak jak było na takim przykładzie, o trzeciej w nocy mamy awarię, zapis poprzez zewnętrzne skrypty wysyła nam SMS, gdzieś dzwoni do nas, budzi nas, my to naprawiamy, klient jest zadowolony, bo nawet nie Dla wsparcia technicznego Możemy dać konto, e, jest bardzo duży mechanizm, bardzo duże e, rozbudowane narzędzie do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami w serwisie. Możemy dać konto członkowi, e, pracownikowi supportu i zdefiniować, że on ma podgląd tylko na grafy takie ogólne. Nie ma na przykład wglądu w dane takie bardziej wrażliwe albo niepotrzebne mu tak naprawdę. Nie musi wiedzieć, jak jest dobra serwera, ale przy tamtych informacji na przykład strona działa wolno. Możemy zdefiniować, że takie konkretnie uprawnienia ma w naszej aplikacji i dając mu dane do logowania, on może się zalogować, spojrzeć na zbiór wykresu, powtórzyć na konkretny wykres i zobaczyć, że faktycznie coś się dzieje. Nie musi pisać do nas za każdym razem, kiedy wydaje mu się, że coś jest nie tak, pobije na przykład gościu to sam się loguje, widzi, o wszystko było ok, nie ma sensu coś wyglądać za to. Jest też łatwy w obsłudze interfejs, wystarczy mysz do obsługi i umiejętność klikania. Powiadomienia, eskalacja, czyli e, tak jak było na wcześniejszym przykładzie, jeżeli coś na przykład administrator nie jest w stanie naprawić w rozsądnym czasie, to SAPA dostaje o tym informację, na przykład 15 stron, przez 15 minut strona była niedostępna i należy się spodziewać e, inform, e, zgłoszeń od klienta. A dla właściciela strony, dla e, właściciela firmy, tudzież projekt menedżera, Ważne są wykresy historyczne, czyli widzimy dokładnie jak nasza firma się rozwija, widzimy na przykład ilość użytkowników rocznie do góry, e, widzimy, że na przykład e, obciążenie na serwerach rośnie, więc warto e, rozważyć zakupienie mocniejszego serwera, tudzież większej ilości. Mamy też dane o dostępności SLA i konfiguracji. Konfiguracja jest szczególnie przydatna dla osoby księgowej w firmie. Sprawdza ile mamy serwerów, jakie to są serwery, ile kosztują. Za każdego serwera możemy kupić w notce na przykład jego miesięczny koszt to jest taki, taki. Mamy no, też mapy poglądowe, czyli żeby dokładnie wie, jak wygląda nasza infrastruktura. Z mojej strony to tyle. E, mam uwagę do tego rozdania. E, jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to słucham. Pytanie, jak z innej nocy?